следующая песня будет называться «Пяльца». загоришь, то не допустишь солнцу светить. В облаке грусти, кто на земле, тот не поверит. Солнце ворот за твоей дверью, солнце учи. Свяжем стихами, опыта весь встает перед нами. Видишь стежком хитро сплетение, видишь зари, перерождение, видишь горы. не утихает Язва веков, драма столетий Я вместе с нами, самым для смерти Руки дрожат, нервы струною сало надежды, избывшейся воли Пальцами, зажатую пальцами Ткань понемногу So, But it's an Снова ты дух, трижды вещая Снова умой кровавые руки Снова соврем, и надо этого муки Снова забудем и все по вместе с нами Салон для смерти натянут ткань Пятся трубой, салон одежды Из в свободы Пальцами зажатые пальцами truth road. Так, э, следующее название говори, да? Следующая песня будет называться «Музыка звезд». Никто нам ничего не пишет. Вроде. Кто ничего не пишет, значит, нормально. <laughs> Ну, может, я что-то пропустил. Музыка звезд. Thank you. скорохода И ты услышишь музыку звезд Ты услышишь шаг Привязана к палке осла И все так же Все больше чужими становимся мы друг для друга Но ну, а ты послушай Музыку звезд душе. Музыку звезд ты прочувствуй, мудрость вселенной и хрупкость всего мироздания. со звезд.